vontade à praia. Nova geração, rouba na cena. É o play, ah, tá ligado, né? Calor, calor de 40 graus e ela toda suadinha. Copo de copo na mão com aquela saia bem curtinha. Só, só baratinho no look, vem se envolver com os cria. Toda essa aqui é a praia da palinha da maquinha. Toda essa aqui pra praia da palinha da maquinha. calcinha, desce pra praia, desce pra praia, desce pra praia, Hoje, hoje o novinho te pega e te deixa molhadinha. Hoje o baladão te pega, então dá uma sentadinha. Ela, ela dá, dá uma sentadinha, ela dá. Tá vindo o beat, solta o grave, vai Calor, calor de 40 graus e ela toda suadinha De copo, de copo na mão com aquela saia bem curtinha Só, só barate no look, vem se envolver com os cria Então desce aqui é a praia da dá palinha da marquinha Então desce aqui pra praia da dá palinha da marquinha Tá verão, ela quer pegar Desce pra novinha, desce pra praia, desce pra praia, desce pra praia, você já Hoje, hoje o novinho te pega e te deixa molhadinha. Hoje o boladão te pega, então dá uma sentadinha. Ela, ela dá, dá uma sentadinha. Tá vindo o beat, solta o grave, vai. <laughs>